几重春山无情风雨，一望家万里，国色天香为一，琼楼玉宇琵琶声里，魂梦可相依。 几重春山无情风雨，第一望家万里，国色天香唯一。琼楼玉宇，琵琶声里，魂梦可相依。 好气。 绕宫宇，挑帘纸扇拨开几重，春山无情风雨。第一望家万里，国色天香偎依，琼楼玉宇，琵琶声里。 起，叩弦声。 红纱绕宫宇，挑帘执扇拨开几重。春山无晴风雨，第一望家万里，国色天香为一。琼楼玉宇，琵琶声里，魂梦可相。 好气。 春、秋、季。 发生，你魂梦可相依。